Hola, quisiera mostrarles hoy un experimento que hice con ChatGPT. Todo comenzó preguntándole que me creara una secuencia de cuatro acordes en Do mayor. A partir de allí fui creando nuevas preguntas y em, bueno, quiero mostrarles el resultado de este experimento.